今日はねパタヤに来ましたそれじゃあイントロ今日はですね突然なんですけどパタヤ来ちゃいましたでなんでパタヤに来たかっていうとちょっとあるものを見たくてでそのあるものっていうのがもうその場所にいるんですけれどもパタヤにある木造建築物ですねそれをちょっと見に来ました でねちょうど後ろ側にあるんで見てみましょうかはいすごくないですかこれでねこれ高さ 100m 横幅 100m ずつぐらいあってまあね動画だとちょっと伝わるか分かんないですけどすっごいねでかいんですよもうね見応えばっちりですパタヤに来たらねぜひ来てほしい場所でで全部木でできてるんですね釘とか使わずにもう本当に木だけで作られてる木造建築物なんですよでさらに あの建設始められたのが1981年なんですけれども完成が2050年って言われてるんですよつまりまだ建設途中ですなので、まあ、まだ建設途中っていうのもあってアジアのサグラダ・ファミリアみたいな呼ばれ方もしてますでねこの距離だとちょっと伝わらないかなかもしれないんですけれどもあの外装とか内装にもういろんな彫刻木の彫刻物があってですっごい綺麗なんですよね であのヒンドゥー教と仏教がモチーフに作られてるみたいで要は仏教とヒンドゥー教の神様たちの彫刻がもうそこら中にもう彫刻ちょこちょこちょこちょこちょこ噛んじゃったし、はい、彫刻だらけですでねこれが2回目になるんですけれども1回目はあの去年の年越しですねあの僕兄がいるんですけどその兄と兄の彼女さんが まあ、ちょうどタイの旅行に来ましてでその時にね初めて来たんですけども期待以上にねこのビジュアルにねちょっとやられちゃってねその時は3時間ぐらいですかねいたんですよねぐるっと回ってでまあそれからしばらくしてまたちょっと来たくなって今日来ちゃいましたはい <laughs> で一応入場料が500バーツなんですけれどもその500バーツだけの価値はね絶対ありますこれね見といた方がいいですよ僕もね最初初めて来る時は いやー500バーツかとか思ったんですけれどもそれ以上の価値はありますまあこのね僕大好きなんですよここで2回目なんであの今日はね綺麗なね映像を撮影してね皆さんにお見せしたいと思いますそれじゃあイメージ動画行ってきましょうレッツゴー はいちょっと今疲れたんでマンゴースムージーを飲みながら休憩中ですでね撮影してたらなんかねこの建物のソーシャル関係のなんか管轄してる方が声かけてきて「高田愛さんですか?」みたいな「あのサブスクライブしてますよ」とか言われて、まあ、もちろんあのタイ人の方なんですけどタイ語で言われまして「ぜひあの撮ってください」みたいなこと言われてもうね撮りたい放題でちょっとやらせてもらってます であのさっきね作業員の方とかの映像とかもねあの撮影させてもらえたんであのねそういった映像とかも混ぜながらあの皆さんにお見せしていきたいと思いますねすごいいい像が今日撮れそうです1分で終わらそうかと思ったけど今日は2分かな <laughs> ねという感じでじゃあまた行きましょうまた撮影行きます はいで今ねいるところがねこのなんかサンクチャーリオブ・トゥルースの隣にあるプライベートビーチみたいなとこに来ます誰もいないんですよ今今ね夕方5時ぐらいなんですけど結構みんな帰っちゃって僕ぐらいですかねこのここにね34時間もいる人 <laughs> あ笑わないかまあいいやえっとそれはいいとしてですよよくないですかここあでそのいいかサンクチュアリ・オブ・トゥルースをね拝見した方がいいですねはいで まあねこれ500バーツでね最初はねちょっと高いかなって思うんですけどね実際見てみるとねこの迫力にねああ来てよかったわってなりますよ絶対興味ある方はねぜひ来てくださいという感じで最後夕日見ていきますかねまあそういう感じで今日は終了ですじゃあまた次回お会いしましょうじゃあねタイはやっぱマンゴーうまいわ、うん、タイ来たらぜひ マンゴースムージーを飲むことこれは間違いないタイのマンゴーは美味しいでね4月はねドリアン絶対食べてください美味しいんで僕もそろそろ食べようと思いますドリアンはいという感じで今ねタクシーとかバイクタクシー見つかると思ったら全然見つからなくて今ね歩いて帰ってます <laughs> でね見えますかね こら辺にあのねめっちゃ犬いるんですよであの結構半年前ぐらいですかね犬に噛まれてからもうね昔大好きだったんですけど今ねもう犬がめっちゃ怖くて <laughs> もう早く足早に帰りたいと思いますということで今日はさよならバイバイ